السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على قناة محترف النت طبعا كالعادة بتجيلنا اسئلة انت ازاي حصلت على كمية المشتركين دي في وقت قليل جدا وازاي برضو حصلت على المشاهدات دي في وقت قصير جدا جدا اولا قبل ما ندخل في الموضوع انا ازاي حصلت على المشتركين دي اولا عايزين نخش في احصائيات القناة عندي ايام ما كانت القناة لسه مبتدئة وعايز اثبت لكم ان انا كنت قناه زيكم جدا عادي جدا مفيش اي مشكله اولا نخش زي ما انتوا احصائيات القناه دي زي ما انتوا شايفين دي قناه محترف النت آه، زي ما انتم شايفين كده عندي هنا الاحصائيات كنت برضو ما بحصلش على مشتركين كان عندي فيديوهات وما بحصلش على مشتركين بقى فجاه مثلا بحصل على واحد مشترك اربع مشترك في اليوم خمس مشتركين عشر مشتركين زي ما انتم شايفين مشتركين ايه عاديه بعد كده مره واحده لقيت بقت مثلا بحصل على 350 بعد كده 900 مشترك وبعد كده 800 بعد كده 1352 مشترك في اليوم بعد كده 900 ألف مشترك و1000 مشترك يعني كنت عاي... تقدروا كده تقولوا اليوم كان بيبدأ من 600 آه، مشترك لحد 1500 مشترك في اليوم الواحد يعني كنت بحقق شروط آه، اليوتيوب في يوم في, في يوم واحد كنت بحقق شروط المشتركين زي ما انتم شايفين طبعا 1000 آه، 1220 مشترك زي ما انتم شايفين طيب انت ازاي بقى آه، حصلت على كميه المشتركين دي ازاي ما احنا ما احنا بنعمل برضو زيك كده اولا عشان تعرفهم ازاي انا حصلت على كميه المشتركين دي وازاي القناه نجحت انا هقول لكم التجربه بتاعتي ولو نفذت التج... لو نفذت كل اللي هقول لك عليه في الفيديو بتاعي النهارده فانت ان شاء الله 100% القناه بتاعتك هتنجح اولا يا جماعه دلوقتي انت عملت ايه انا دلوقتي في كنت قناه عاديه جدا جدا زي اي قناه مبتدئه على اليوتيوب ولكن في حاجه اولا انت عايزين منك انك تكون عندك محتوى خاص بيك انت اللي بتقدمه عشان ما تقدمش اي محتوى مش بتاعك وفي الاخر مش هتستفاد حاجه لان هتترفض في تحقيق الربح تمام طيب اولا انت هدفك في الاول في الاخر برضو ان احنا برضو عايزين نحصل على تحقيق ربح من الفيديوهات تمام يبقى دلوقتي اول حاجه محتاجين محتوى خاص بيا وانا اللي بعمله محتوى ما يكونش منشور في اي مكان تاني محتوى انا اللي انا اللي عامله بنفسي خاص بيا انا تمام دلوقتي انت عندك محتوى خاص بيك تمام المحتوى بتاعك الخاص بيك محتاجين ان هو يكون محتوى مفيد تمام يعني برضو انا مثلا بخش أه ببحث مثلا على حاجه يكون عليها بحث برضو مش حاجه مش عليها بحث خالص ابحث مثلا عن أه ربح من الانترنت أه شفت الفيديو بتاعك بحثت عن الفيديو بتاعك الفيديو بتاعك عجبني لان لقيت مثلا الشرح مفيد وشرح آه، فعلا بجد يعني مش مش بتخدعني في الفيديو او اي حاجه فبالتالي انا هيعجبني الفيديو بتاعك وبالتالي برضه الفيديو بتاعك هيكون مفيد ما ينفعش مثلا ان انا اعمل فيديو بس لهوش اي لازمه وانشره فانت كده لازم انك تعمل فيديو مفيد وفيديو هادف فيديو الناس فعلا تستفاد منه تمام طب انا دلوقتي عندي خلاص المحتوى بتاعي وعندي محتوى مفيد يبقى انت كده خلاص انت قدامك انك تنشر فيديوهات باستمرار إيه، على قد ما تقدر انشر فيديوهات تنشر فيديو في اليوم فيديوهين في اليوم ثلاث فيديوهات في اليوم المهم انك تشتغل على الفيديوهات على قد ما تقدر في الاول هتلاقي طبعا المشاهدات هتلاقي اربع مشاهدات مشاهدتين ممكن ما تلاقيش مشاهدات بعد كده هتلاقي 10 مشاهدات 20 مشاهده 30 مشاهده آه، ممكن تنشر فيديو تاني ما تلاقيش مشاهدات وطبعا ده عادي جدا وده اللي انتوا بتشتكوا منه وانا اساسا قناتي بدات بكده زي ما انتوا شايفين كذلك برضو المشا... المشتركين والمشاهدات فانت بتحصل على اربع مشاهدات آه، في الاول ممكن تقعد كتير ما تحصلش على آه، مشتركين تمام فطبعا بحصل على مشتركين قليله بالتالي انت كل ما هتنشر فيديوهات هتيجي في يوم من الايام ان شاء الله لازم هتلاقي في فيديو عندك في القناه ضرب مره واحده وجاب آه، مشتركين كتير زي ما حصل معايا بالظبط انا عملت ايه انا فضلت مثلا كان عندي المحتوى الخاص بيا فضلت ان انا انشر فيديوهات باستمرار آه، الفيديوهات ما كانتش بتجيب مشاهده الصراحه كويسه كانت مشاهدات قليله جدا ومره واحده آه، لما فضلت انشر في الفيديوهات بصيت لقيت الفيديوهات بتجيب مشاهدات جامده آه، مثلا الاقي الفيديو مثلا بيجيب لي الفيديو اللي جاب لي 300 الف مشاهده والفيديو اللي جاب لي مليون مشاهده انا كان عندي فيديو جايب مليون و200 مشاهده ولكن الفيديو ده طبعا اضطريت ان انا احذفه بسبب ان كان فيه بعض المشاكل تمام لان طبعا الفيديو ده كنت شارح فيه حاجه والحاجه اللي كنت شارحه فيها دي طبعا اتلغت فاضطريت ان احذف الفيديو عشان الناس ما تقولش عليا ان انا ايه آه بقدم لهم طريقه خادعه فاضطريت ان انا احذف الفيديو ده رغم ان الفيديو ده كان بيحقق لي كميه مشتركين كويس لما الفيديوهات مره واحده لقيتها جابت مشتركين فطبعا آه حصلت آه، بدات مثلا ابص زي ما انتم شايفين زي ما وريتكم الاحصائيات لقيت نفسي حصلت مثلا على 1000 مشترك بعد كده حصلت على 2000 مشترك في اليوم 1500 مشترك في اليوم 1300 مشترك في اليوم في ممكن دلوقتي واحد قاعد يقول لي آه، طب ما انت مثلا حصل معاك كده انت قناه كبيره لا طبعا مش قناه كبيره كنت لسه زي ما انت شايف المشتركين كانوا قليلين جدا ما كانش عندي اساسا مشتركين زي ما وريتك في الاول كنت بحصل على اربع مشتركين او مشتركين حاجات بسيطه جدا بعد كده حصلت على الاف المشتركين ممكن برضو واحد يقول لي تاني طب انت جت معاك كده مره واحده خدت آه، مشاهدات مره واحده آه، اولا عايز اقول لك طالما انت بتقدم محتوى خاص بيك ومحتوى فعلا عليه بحث ومحتوى آه، مهم ومحتوى حصري بتاعك انت وتستمر في نشر المحتوى لازم لازم لازم لازم هتلاقي في فيديوهات عندك في القناة ضربت وجابت مشاهدات كتير لازم يحصل معاك كده عشان انت اليوتيوب بتفهم ايه الشخص ده عمال ينشر في فيديوهات والفيديوهات بتاعته بتعجب الناس فاصبح ان كده اليوتيوب هيخلي فيديوهاتك تتصدر الناس تخش على الفيديوهات بتاعتك فانت فيديوهات هتبدا تتصدر وتجيب مشاهدات كتير وبناء عليه طالما الفيديوهات بتجيب مشاهدات كتير لازم هتجيب مشتركين كتير تمام طب ايه نعمل ايه تاني طب احنا بالنسبه لنا مثلا ممكن ال1000 مشترك تبقى سهله شويه طب وال4000 ساعه مشاهده خلال 12 ساعه في ناس هتقول لي دي صعبه جدا ولكن العكس هي مش صعبه خالص انت عشان تحصل على 4000 آه، ساعه مشاهده اول نصيحه اديها لك انك تخلي الفيديو بتاعك اكتر من 10 دقائق لان انت كل ما هتخلي الفيديو بتاعك اطول كل ما هتحصل على ساعات مشاهده اكتر يعني انا مثلا لو بعمل فيديو مثلا دقيقه ومثلا شهد ام لو مثلا عايز اقول لك مثلا ان انا عملت مثلا فيديو آه، آه، وليكن على سبيل المثال عملت فيديو 10 دقايق الفيديو ال 10 دقايق دوت مثلا حصل على 10000 مشاهده وال 10000 الشخص اللي شافوا الفيديو دوت شافوه للاخر وعملت فيديو تاني دقيقتين وشافوه برضه 10000 شخص هل انا هحصل على ساعات المشاهده اللي هنا زي اللي هنا لا طبعا مثلا ممكن تلاقي الفيديو اللي هو 10 دقائق حصلت منه مثلا على 1000 1000 ساعه والفيديو الدقيقتين تبص تلاقي نفسك حصلت على 200 ساعة ولا حاجة فطبعا آه، اكتر حاجة هتفرق معاك جدا هي انك تخلي وقت الفيديو بتاعك كبير تاني حاجه برضو البث المباشر البث المباشر من اهم من اهم الحاجات اللي هتخ... هتزود ساعات المشاهده كويس جدا طب ازاي البث المباشر هيزود ساعات المشاهده اولا انت لما يكون عندك مشتركين هتعمل بث مباشر تتناقش معاهم في حاجه آه، بتقدم لهم حاجه عامل حلقه اسئله بث مباشر كل ما هتعمل بث مباشر الناس هتفضل قاعده وبتشوف البث المباشر بتاعك فالبث المباشر بتحصل عن طريقه على ساعات مشاهده كتير جدا وطبعا انا مجرب الموضوع ده وطبعا آه، التجربه كانت ناجحه جدا جدا جدا كانت ناجحه 100% وزي طبعا ما وريتكم الاحصائيات وطبعا زي ما انتم متعودين احنا عندنا في قناه محترف النت ما بنقدمش الا الحاجات الموثوق منها فقط تمام يعني ما بنقدمش اي معلومه كاذبه ولكن لازم تكون المعلومه متاكدين منها وبناء على تجربتي وزي ما وريتكم الاحصائيات فانا طبعا حصلت على يعني بح كنت بحقق حرفيا شروط اليوتيوب كنت بحقق بتاع ألف ونص مشترك في اليوم الواحد وطبعا طالما بتحصل على 1000 ونص مشترك في يوم واحد فطبعا ساعات المشاهده لازم هتحققها طبعا في وقت وجيز جدا وهي دي كانت تجربتي وانت طالما بتنشر محتوى خاص بيك بتاعك انت وبتنشر فيديوهات باستمرار اهم حاجه ايه هي ايه يا جماعه دايما اللي انتوا بتعملوه انت مثلا عندك قناه على اليوتيوب آه، رحت نشرت لك فيديوهين ثلاثة أربعة بتوعك وقلت اما تقعد تشوف الفيديوهات ديت هتجيب مشاهدات ولا لا وهو ده الغلط اللي المفروض ان انت ما تعملهوش لازم ان انت تستمر هو السر كله كل السر ان الفيديوهات تكون بتاعتك الفيديوهات تكون بتقدم محتوى مفيد استمر في نشر الفيديوهات طالما الخطوات دي متوفره عندك ان شاء الله هتنجح 100% في اليوتيوب حتى في لما تيجي تقدم طلب لجوجل آه ل Google AdSense عشان تحقق الربح هيبتدوا ان هم يراجعوا القناه هيلاقوا ان القناه ديت آه، قناه فعلا آه، بتقدم محتوى مفيد والفيديوهات اللي عليها فيديوهات بتاعتك انت مش بتاعت حد تاني فطبيعي لازم يقبلك طبعا ومش هيرفضك وفي الاغلب طبعا في ناس بتاخد فيديوهات من بره وده الصراحه 70% من الناس بتعمل كده بتاخد فيديوهات من بره وتنشرها عندها في القناه وفي الاخر طبعا حتى لما يحققوا الشروط مش هيحققوا الربح طبعا وكل ده هيكون تضييع وقت على الفاضي فطبعا انصح كل المتابعين عندي في القناه انصحكم جدا جدا توفروا الشروط اللي انا قلت عليها اللي هي اول طبعا انك تكون عندك محتوى خاص بيك ويكون محتوى مفيد واستمراريه في نشر المحتوى وزود ساعات المش... المشا... زود ساع... دقايق الفيديو يعني خليه من اول 10 دقايق الى فوق واعمل بث مباشر كتير وخلي برضو في الفيديو بتاعك حاجه تجذب المشاهد ان هو يكمل الفيديو للاخر يعني انا مثلا لازم مثلا اعمل اخش مثلا في الفيديو اقدم للمشاهد حاجه بحيث ان هو يعجب بالفيديو بتاعي فيستنى ويطول لمده الفيديو كله ويتفرج عليه فطبعا اتمنى جدا كل النجاح للقنوات اتمنى النجاح لكم كلكم طبعا آه، يا ريت لو انت بتهتم بالمجال دوت فيا ريت تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان نقدم لك كل اي حاجه تهمك على اليوتيوب سواء انا Blogger او آه، مجال الهواتف او المجال الكمبيوتر او الربح من الانترنت يا ريت تشترك في القناه ويا ريت like للفيديو ال like بتاع الفيديو آه، بيحفزنا جدا ان احنا نعمله فيديوهات تانية كتير شكرا جدا استنونا الفيديو الجاي